саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жаңа тарау әрине бұл алтыншы тарауды қарастырамыз яғни электромагниттік құбылыстар деген тақырып яғни тарауды қарастыратын боламыз бұл тарауды біздің қарастыратын негізгі мақсаттарымыз мына жерде көріп тұрғандарыңыз барлықтары кітаптарында көрсетілген иә осы мақсаттарға қол жеткізетін <clears throat> боламыз яғни бұл деген сөз магнит дегеніміз не магниттің қасиеттері қандай деген жалпы осы мақсаттарға осы тарау барысында қол жеткіземіз жақсы олай болса біз бастаймыз жалпы бүгінгі тарауымыздың ең ә, минималды ә, терминологиялық сөздігі бізде қазақша орысша және ағылшынша дәптерге жазып аламыз және жаттауға тырысамыз иә ары қарай кеттік енді бүгінгі қарастыратынымыз отызыншы параграф тұрақты магниттер магнит өрісі деген тақырыпты ашатын боламыз негізгі тақырыбымыздан күтілетін нәтижелер осы магниттердің негізгі қасиеттерін сипаттауды білесіңдер және де магнитос күш сызықтар деп не дегенді ә, сызықтарын сызып үйренетін боласыңдар олай болса жалпы ой қозғау мақсатында біз магнит дегеніміз не не себепті магниттер өзіне кейбір заттарды тартады деген сұрақтарға комментарий ретінде өз пікірлерін қалдырып ашық қалдыруға шақырамыз олай болса біз бастайық жалпы магнит сөзі қайдан шықты әрине магнит деп жатқанымыз бұл сөзі кіші азиядағы магнезия яғни магнезия деген қаладан шыққан жалпы магниттерді біз екі жағдаймен қарастырамыз біріншісі жасанды магниттер так біріншісі қояйық жасанды магниттер ол қандай магниттер болат никель кобалент яғни бұл олар бізде жасанды магниттер ал табиғи магнит деп не дейтін болсақ екіншісі міне табиғи магниттер ол әрине магниттік тас яғни магнетик мына бір ә, табиғи магниттер ретінде айтсақ болады енді осы бір қайдан шықты қай өңірден дейтін болсақ түркия аумағында орналасқан яғни осы магнезия қаласында мына тастарды көріп тұр көріп тұрмыз ғой мына тастарды иә бір біріне қарай тартып тұрған құбылысынан байқайды яғни осындай бір тастардың бір біріне қарай тартылу құбылысын байқау нәтижесінде ә, біздің заманымызға дейін иә бесінші ғасырда көне қала магнезия қаласының болғанда болғандығын осылай қарастырады екен олай болса жалпы магниттер бізде тұрақты магниттер қарастырамыз бұл тұрақты магнит деп не әрине ә, қарапайым магнит деп те қарастырсақ болады яғни магниттелуін ұзақ уақыт сақтайды. денелерді айтамыз жалпы бізде магниттер қарайтын болсақ n яғни nurse ағылшынша source болып екі яғни солтүстік полюс және оңтүстік полюс болып екіге бөлінеді оны с және н деген әріптермен қарастырады екенбіз ал енді жалпы магнит тілше бұл ә, магниттердің өзі аттас болса егер не істейді екен бір бірін тебеді аттас яғни аттас деп отқанымыз екеуі де не болса міне қараңыздар с болса бір бірін не істеп жатыр теуіп жатыр ал егер ә, бірі әр аттас әр аттас болса бірі с бірі м болса бір біріне істейді тартады деп қарастырады екенбіз магниттерде барлығымыз магнитті көргенбіз ғой негізінде ә, бір шеттері тартады бір шеттері тартпайды яғни бұл осы полюстерге байланысты болады екен енді мына жерде қарайтын болсақ жалпы магнит өрісі магнит өрісі деп отырғанымыз осы электр тогы бар өткізгіштердің өзара әсерлесуі яғни жүзеге асыратын материал түрін айтады екенбіз мысалы жаңа айттық бізде мына n мен s бір біріне істейді тартады иә қараңыздар ал n мен n бір біріне не істеп жатыр теуіп жатыр бұл да тебіледі қарайтын болсақ ал мына екеуі бір біріне қарай тартылады себебі әр аттас зарядтар деген секілді әр аттас бір бірін тартады нәтижесінде магниттік өріс пайда болады оны біз мына бір темір ұнтақтар арқылы осылай анықтап көрсек те болады немесе мынандай бір магниттік тілшелер арқылы біз магниттік полюстердің осылай бір біріне тартылуы бір бірінен алшақтауын көруге болады екен иә немесе мына жерде қарайтын болсақ мына жақындатқан кезде мына тартылу құбылысын көруге болады яғни суда да магниттер болады деп қарастыруға болады екен ал енді <coughs> жалпы магниттің қасиеттері бар ол бізде ферромагнитик және парамагнитик және диамагнитик ферромагниттік деп тұрғанымыз біріншісі болса екіншісі парамагниттер үшіншісі диамагниттер яғни ферромагнит деп отқанымыз яғни сыртқы магнит өрісін анағұрлым күшті заттар тартады ал магнит өрісі шамалы ғана күш заттар бұл не ә, ал шамалы ғана әсі, әсер ете алатын заттарға ол диамагниттер деп қарастырады екенбіз яғни бұл тақырыпты біз келесі оныншы сыныпта толыққанды ашып қарастыратын боламыз иә ал енді біз білеміз жалпы темір мен оның қорытпалар яғни никель мен кобелен иә күшті магниттелу қабілеті бар екендігін білеміз енді осылардың біз не істейміз жоғарғы температура беретін болсақ мысалы таза темір яғни қабілетін 753 градусқа дейін қыздырсақ ал ә, кабелентті 1127 градусқа дейін никельді 358 температураға дейін жоғарылатқан кезде не болады екен біздің осы магниттелу қабілетін азайтуға болады екен ары қарай кеттік енді магнит өрісінің күш сызықтары жалпы бұл бізде магнит өрісінің күш сызықтары деп отқанымыз былайша айтқан кезде ә, бұл ойша қарастырылған иә яғни біз өткен сабақтарда естеріңде болса оң мен теріс бір біріне істейді дегенбіз тартады иә тарту құбылысы жүреді деген дәл осы секілді магниттердің арасында осындай магнитті өріс пайда болу процессін қарастырады яғни n нен s ке қарай жүріп жатқанын байқаймыз иә міне қараңыздар осындай магнит өрісі бар екендігін қалай байқалды дейтін болсақ жаңағы магнит қою арқылы ә, темір ұнтақтарын шашатын болсақ осындай өрістің пайда болғанын көру арқылы ә, осындай шешімге келеді деген сөз ал енді жердің өзі жалпы үлкен бір магнит деп қарастырсақ болады яғни оңтүстік полюсіміз бар солтүстік полюсіміз бар міне қараңыздар оңтүстік және солтүстік полюсіміз бар бұл деген сөз ә, осыған қарап біз үлкен магниттік өрісін байқауға болады екен ал енді жалпы осы гилберт магниттің яғни қасиеттерін өз тұжырымында қалай жасайды біріншісі не дейді гилберт міне қараңыздар гилберт біріншісі яғни екі полюс бар солтүстік және оңтүстік оның әр бөлігіндегі тарту күші әртүрлі болады яғни ол ә, э, полюстеріндегі барынша көп байқалады әр полюс әртүрлі күштерді әртүрлі деп қарастырылады ал егер дейді аттас полюстер тартылады әр аттас болса тебіледі жаңа айтқан нәрсеміз иә ал жіпке ілінген магнит солтүстік пен оңтүстікті көрсетіп кеңістікте ә, бағдарлап отырады деп қарастырады екен және жер шары үлкен магнит яғни бір ғана полюс бар магнит болмайды дейді демек екі полюстен тұрады деп қарастырады екен түсіндіре алдық па осындай тұжырым жасаған екен енді қараңыздар біз жалпы осы суреттен дұрыс тұжырымды анықтап көрейік бір сәт пауза жасап барлықтарыңыз комментарий ретінде қай ә, біздің міне варианттарымыздың қайсысы дұрыс ә, осы біздің айтқан тұжырымға келетіндігін өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады ал енді біз өзіміздің шешімімізді айтамыз қараңыздар бізде мынау мүнде болмайды өйткені э, мына екеуі тебіледі деген сөз иә тебілу керек обедте тебіледі деген сөз иә жалпы тебіледі барлығы мынау полис мынау болды мына екеуі келді мынау келді ма өйткені бір бірін тартып тұр ғой дұрыс па келесі мынау тебілу керек барлығы үшеу үш жаққа қарай тебілу керек ә, мына жерде мына екі екі жаққа қарай тебілу керек дұрыс емес ә, мына жерде қалай болып тұр мынау бір бірін не істеп тұр тартып тұр тартып тұр ә, демек бірінші ответ және мынау екінші ответ болады деген сөз ары қарай келесі тұжырымды өздеріңіз жасап мына компастың қай жерге орналастырған кезде әр жерге орналастырып көреміз сол кезде қалай орналастырылатындығын өздеріңіз дәптерге сызып көрсеңіздер болады одан кейін барып біз қалай болатынын көрсетеміз міне қараңыздар бұл шешім әрине полистер осылай жүретінін білгендіктен біз орналастырдық міне қараңыздар әр жағдайда әртүрлі бағытта орналасады екен неге байланысты полиске байланысты өзгереді деген сөз ал енді жалпы тұрақты магниттердің қолданылуы қандай салаларда қолданылады жалпы автомобильдердің электрогенераторларында радио микрофондарда магнитофондарда дыбыс оратқыштарда трансформаторларда жалпы күнделікті өмірімізде осы бір нелер айтсақ болады да даже мынау ә, стоматология жөндейтін орындарда да қолданылады екен бұл магниттер ал енді біз магниттерді екі полюс бар екенін білдік солтүстік оңтүстік екен дәл осыны қараңыздар осылай екіге бөлетін болсақ тағы да осындай екі полюс пайда болады екен нәтижесінде осындай полюстер яғни біз магнитті сындыратын болсақ қайтадан өз қалпына мүлде жиналмайды деген сөз ал енді сіздерге келесі тапсырма мына жердегі өздеріңіз дәптерге сызып бізге жіберсеңіздер болады қай тұжырым қалай болатындығы мына жер тартылып жатыр тебіліп жатыр айтылып жатыр тебіліп жатыр әрқайсыңыз осы жерге істедіңіздер өздеріңіздің ответтеріңізді қалдырасыздар яғни мына жерге ответ қалдырамыз иә мына жерге ответ қалдырамыз барлығына өз пікірлеріңізді өзіңіздеріңіздің несін бүгінгі сабақ түйгендеріңізді осы жерге қалдырсаңыздар болады және де келесі тұжырымды да өз ә, нәтижелеріңізді көру мақсатында осылай қарап көрсеңіздер болады жалпы қай жерде магнит өрісі қай нүктеде әр буква варианттардың қайсысында бізде дұрыс тұжырым жасалынғандығын жолдасаңыздар болады одан кейін барып келесі тест әрине мына жерде осы ұяшықтардың варианттардың қайсысы нұсқалардың осы жерге қойған кезде дұрыс орналасатындығын көрсет оны да қалдырыңыздар одан кейін барып пысықтайм жобасында бар болған бес сұраққа толыққанды жауап беріп ұстаздарыңызға жіберіңіздер жақсы оқушы келесі сабақта жолыққанша